Україна в центрі американського скандалу, і за останню добу він лише набрав обертів. Одне за одним видання публікують інформацію, отриману від наближених до президента Трампа джерел. Так, Вашингтон Пост твердить, Трамп особисто відмовлявся зустрітися з Зеленським в Білому домі. Wall Street Journal проливає світло на причину в телефонній розмові з Володимиром Зеленським 25 липня. Дональд Трамп неодноразово просив його розслідувати корупцію родини суперника Трампа на виборах, колишнього віцепрезидента Джо Байдена. На карті для Києва немало небагато стосунки з Вашингтоном. Як нас втягнули в американську передвиборну гру, Яна Слісарчук розкаже. Два американські скандали отот об'єднаються в один і в кожному чільне місце посідає Україна. Йдеться про слідство одразу трьох комітетів конгресу щодо можливого тиску Дональда Трампа на українську владу, аби та допомогла йому досягти партійних цілей. І донос на президента Сполучених Штатів, написаний агентом спецслужб, обуреним поведінкою Дональда Трампа в розмові з одним зі світових лідерів. Дедалі більше людей у Вашингтоні схиляються до думки. Йшлося про розмову з Володимиром Зеленським. Е, Неважливо, що я обговорював. Скажу таке: хтось повинен перевірити заяву Джо Байдена, адже це мерзотно, коли він говорить про мільярди доларів, які він не дасть певній країні, доки певного прокурора не усунуть від справи. Трамп натякає на спогади Байдена про ситуацію в Україні, що склалася під час відставки генпрокурора Шокіна. Я пішов на прес-конференцію конференцію і сказав: Ми вам не даємо мільярда доларів. Я сказав, я їду через 6 годин. Якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений, і на його місце поставили того, кому на той час довіряли. Але саме Юрій Луценко, який змінив Шокіна на цій посаді, навесні цього року почав активно дружити з особистим юристом Трампа Руді Джуліані і роздавати коментарі американським виданням, зокрема про бурісму у українську нафтову компанію до складу наглядової ради, якої входив серед інших син Байдена Хантер. По перше, я вважаю абсолютно неможливою ситуацію, в якій українська влада розпочинається слідство, адже його немає проти кого проводити. Немає бази для слідства, не можна вигадати чогось із повітря. Звичайно, якби це була корумпована країна, можливо було б усе. Але в Україні зараз дуже компетентний генеральний прокурор. Я не думаю, що таке слідство в Україні можливе. На прямі звинувачення реагує і Джо Байден. Його штаб випускає заяву, в якій називає спробу тиску американського президента на президента держави партнера партнера, яка ще й потерпає від агресії Росії, неприпустимими і такими, що порушують національну безпеку США. Дональд Трамп повинен принаймні негайно оприлюднити повну розшифровку зазначеної телефонної розмови, аби американський народ міг зробити свої висновки. З самого ранку твіти Трампа присвячені Україні. Вони фабрикують історію про мене і при чудово гарну та рутинну розмову, яку я мав із новим президентом України. Нічого якимось чином неправильного сказано не було. Минулого місяця адміністрація Трампа раптово заблокувала виділену Україні військову допомогу в розмірі 250 мільйонів доларів. Це викликало двопартійне обурення в конгресі. За інформацією американської преси, республіканець Рон Джонсон повідомив президенту Зеленському, допомога заблокована через занепокоєння Трампа корупцією в Україні і думку, що європейці мусять давати Україні більше у приватних розмовах. Твердить Вашингтон Пост Трамп неодноразово Пескова казав, те, що американці роблять в Україні, безглуздо і лише дратує росіян. Однак тиждень тому, вже після початку розслідування конгресменів, гроші все ж розблокували. В інтерв'ю громадському міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, Зеленський має право, аби вміст його розмови з іншим президентом залишався таємниці. Я знаю про що була розмова. Я думаю, жодного тиску не було. Розмова була, розмови бувають різні. Лідери мають право обговорювати всі проблеми, що існують. Ця розмова була довгою, дружньою і стосувалася багатьох питань. Іноді треба було давати дуже серйозні відповіді. Хоча дати візиту до Вашингтону все ще не призначено, президенти Трамп та Зеленський зустрінуться наступного тижня в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН 25 вересня. Це вже підтвердили обидві сторони.